Soc en Tomeu Oliver i soc soci del Club Ciclista Lloret. No sóc un ultrarunner, però m'agrada córrer i m'agrada per mantenir la forma, eh, cuidar la salut i perquè m'agrada la sensació i m'agrada l'esport. esport. També m'agrada viatjar. Ara, aquest mes de juliol, aniré de viatge als Estats Units, a eh, tot als Estats Units. Faré la ruta 66 amb un amic. I per tal de no perdre la forma i mantenir-me un poc i cremar tots els excessos que farem allà, aniré enviant vídeos i fotos de, de la meva experiència corrent per aquell país. Un país de tant contrastos, ja que estaré tant en el nord com en el sud del país i veurem les diferències que hi ha. Així que ja ho sabeu, ho podreu veure a través de CC Lloret i encara que me faci un pot de vergonya, eh, això és una motivació per mantenir-me en forma i seguir corrent.